Quando eu era milisto fazia-se aqui sempre. Portanto, a fábrica fechou, ainda foi... E ainda eu acho que houve uma pessoa aqui em Oeiras que fez durante uns tempos, ali na Rua Cândido dos Reis, mas já não sei bem onde, pôr direitinho onde era, mas sei lá, para aí há 40 anos que ninguém, faz, que ninguém os faz para vender, pelo menos que, que, que, que saiba. Aqui que tenho, entretanto, o Carlos Mamato depois recebeu a receita de uma senhora que era a Rita Andrade, salvo erro, e, e começou a fazer na loja, de, no, no, no, coisa dele, quando, quando abriram ele e o irmão. Portanto, agora como deixaram, fecharam aquilo, ele foi-se embora, deu-nos a receita a nós. A fábrica de biscoitos era uma fábrica que existia ali na Cândida dos Reis, que estavam ali, na, na, na, que fabricavam os biscoitos e, e os palitos e, essa, e, as ditas bolachas e tudo, e que a toda a gente possível, toda a gente daqui do Eiras ia lá uh, comprar as suas coisas, eram vendidos nos cartuchos. E lembro perfeitamente que havia uma coisa engraçadíssima, é que toda a gente ia à missa de meio-dia e não sei o que mais, e a seguir ia tudo para a fábrica comprar palitos, uh, bolachas, uh, estes, estes, tudo isto. E eles vendiam disto à doida. Depois o velhote, lembro da minha mãe contar que o velhote morreu, ainda ficou a dita mulher dele, a, senhora a, a, a, a Rita Andrada, com um empregado velhote também, acho que ainda aquilo funcionou durante uns tempos. Pronto, e pronto, e acabou mesmo, eh, fechou por completo. Biscoito hum, tipo caramelizado, com uma amêndoa cortada grosseiramente, portanto a, tomar a ter o gosto da amêndoa e da canela. É, é muito, muito agradável de se comer. Vai 20 carcavelos e um chá, porque é muitíssimo agradável isto para hum, acompanhar chás tisanas, todo esse género de coisas. E, tanto ao lanche, como por exemplo a seguir ao jantar com, é ótimo, tanto com o vinho como com o chá.